الكولونيل لطفي كان معروف كرجل نزيه وملتزم للثورة التحريرية كان اسمه بن علي بوتغين من مواليد عام 1934 في تلمسان كان يحب الأديب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي إما لكي ولا مجاهد خير اسمه الثوري على حساب هذا الشاعر ولا اسمه الكولونيل لطفي في عام 1955 التحق بصفوف الجيش التحرير الوطني في مغنية ومن بعد كلف بقيادة قسم تلمسان وبشار وين قاد معركة كبيرة ضد الجيش الفرنسي في جبل عمور في عام 1958 طلع في القغاد ولا حاكم رأس الولاية الثورية رقم خمسة تاع وهران ولا عضو من الحكومة المؤقتة الجزائرية بجانب فرحة عباس هذا المسؤولية رجعته يسافر بزاف في الخارج وفي عام 1960 جرب يولي لوهران بصح المنطقة كانت محصورة من طرف الفرنسيين إما لحبط من مروك حتى البشار مع مجاهدين واحد أخرين وجربوا يدخلوا ملتم راكبين فوق الجمال بصح الجيش الفرنسي سمع بهم ويوم 27 مارس 1960 بومباردوهم في جبل عنتر تاع بشار هو استشهد الكولونيل لطفي كان في عمره 26 سنة قبل ما يموت كتب برية لمرته فاطمة زوجتي العزيزة راني نوجد في روحي باش نولي للجزائر ما وليتش نحمل نقعد نستنى في الخارج القائد الثوري لازم عليه يكون في بلاده بجانب المجاهدين والشعب نطلب منك الشجاعة باش تصبري روحك على غيابي على بالك بلي الثورة الجزائرية أهم شي ليا إن شاء الله كل شي يكون على خير لو كان صرالي حاجة هذا أجمل شي قادر يحلم به الطائر تقدري تفخري براجلك ووليدنا باباه باسم الجزائر وحبنا أتهلاي في وليدنا ونديرو أفضل تربية باش يكون مثقف يحب بلادو ويزيد يحقق إنجازات كبار للجزائر وانتيا كملي طوري في علمك ومعرفتك راكي تمثلي النساء الجزائريات وما نخافش عليك سلمي عليهم كامل ونسلم عليك بكل حبي الله يرحم الدوار اللي بفضلهم اليوم حنا أحرار ونقعد نحكيو على زمان وحنا نكون لهم أهل الاحترام